हमारे मेहमान तशरीफ रखती हैं जो कि सोशल वेलफेयर में बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं इनका पूरा नाम राफिया अब्बासी है और she is a big social worker हम से आपका तारुफ कराते हैं अस्सलाम वालेकुम आदाब कीजिए आपका अब बिल्कुल आप तशरीफ ला चुकी हैं आपके साथ आपका आपका बेटा भी है माशाल्लाह से और आप बताएं कि आप सोशल वर्किंग में आप जो बड़े बड़े काम करती हूँ क्या पहले मेरा सबसे बड़ा काम है एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन जो है वो नस्लें संवारती है हाँ। और फिर हमारा जो लो क्वालिटी लेवल जो है वो जो लोग हैं जो अपने बच्चों को तालीम हासिल नहीं करवा पाते हैं हाँ। उनके लिए हमने इदारे बनाए हैं और हम उस पर काम करते हैं और अच्छा, हम उनकी प्रॉपर अच्छा। एजुकेशन का जो हाँ, है अरेंज किया बहुत बड़ी बात है इंसानियत की खिदमत अगर करना चाहे तो ये सबसे बड़ी खिदमत है स्टार्टिंग में है hmm. और हम उसमें कर रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट जो हम पानी की बॉटल्स फेंक देते हैं जो हम गत्ता फेंक देते हैं जो हम इस तरह की चीज़ें फेंक देते हैं उससे हम घर की आरइशी अशिया कैसे बना सकते हैं hmm. अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने ऑफिस को कैसे कर सकते हैं पेन hmm. होल्डर्स कैसे बना सकते हैं इस तरह की डिफरेंट चीज़ों पर हम छोटी कच्ची आबादियों में जो है वो हम ये ख़वान को सिखा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को एम्पावर करें और अपने घर वालों का भी साथ दे सकें और उसके अलावा ये है कि हमारा डिफरेंट कोर्सेज होते हैं हम्म। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो हम टिपिकल सिलाई कढ़ाई से निकल के अब हम शेफ़ के कोर्सेज पे ब्यूटीफिकेशन पे और इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज पे हम जा रहे हैं और हम्म। तीन माह के बाद हमारा एक सेशन होता है जो 15 डेज़ का होता है और उसमें हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं ये बच्चों को देख के सड़कों पे इधर उधर तो और बहुत सारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं किधर से आते हैं बच्चे इनके लिए कोई आपने कोई प्रोग्राम कोई ऐसा शेड्यूल बनाया के या कोई ऐसी सर्विस जो इन बच्चों को किसी तरह जमा करें उनको वहाँ उनको तरबियत दें उनको पढ़ाएं लिखाएं क्योंकि बगैर पढ़ाई लिखाई के बच्चा ये फिर बड़ा होगा फिर वही ज़्यादा ज़्यादा मजदूरी बन जाएगा या मजदूर नहीं तो वो जुर्म की तरफ ज़्यादा बच्चे जो है बड़े होने के बाद की जाती है चूंकि वो वो वो फील करते हैं कि उनको उनको उनके पास कुछ भी नहीं है और उनको कहा जाता है कि ये जो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं जो बंगलों में रह रहे हैं ये ये तुम्हारा पैसा इसलिए मैं एक एक चोर से इंटरव्यू किया था थोड़ा सा हमारा बैड लक है कि हमारी कौम में जक़ात और फितरा और सदका का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया कुछ लोग इस तरह से काम करते हैं इस पे एक hmm. बकायदा सर्वे हुआ था hmm. और इस सर्वे में हमने जो किया था हमें गवर्नमेंट लेवल पे अंदाजा नहीं है hmm. लेकिन हमने सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर के साथ मिलकर एक पर्सनली अपनी एन के तहत हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमें ये पता चला कि रमजान में इनकी आमद जो होती है वो दूसरे शहरों से भी हो जाती है दूसरे सूबों से भी होती है उसके अलावा जो प्रॉपर यहाँ के रहने वाले बच्चे हैं हम्म। वो डंगी में इनकी एक आबादी है कालापुर पे इनकी एक आबादी है हम्म। और इस तरह से कुछ बच्चे जो यहाँ वहाँ सड़कों पे फुटपाथ पे रहने हम्म। वाले हैं उनके लिए एक अच्छा कदम एक अब के सामने उनके एक